Всім привіт! Сьогодні маємо на огляді черговий квадрокоптер від фірми Jinjin Toys. Модель Z1. Класна квадра, класний дизайн, класно літає. Абсолютно мінімум негативних відгуків про неї можу вам сказати. От. Ну, Давайте тоді приступимо коротко. Почнемо з комплектації. Чим він у нас комплектується? Комплектується ось такою апаратурою керування на 4 4 пальчикових батарейки. Комплектується камерою, яка вже сидить на ньому, ноги, запасні гвинти, ось такі от 4 штуки, пропелери точніше. І захист на пропелери. Ну, Батарея, зарядний пристрій від USB. Інструкція англійсько-китайська, звичайно ж. Що може даний квадрокоптер? стандартно це фліпи, це бекхом, це headless мод. Е, зараз з'явилася нова модна штука, е, такий такий собі е, політ в бік. Не знаю, не знаю для чого це зроблено, але він це вміє. Тобто є є спеціальна функціональна клавіша виділена. Коли натискаєте, він просто просто його клонить в бік. Невідомо на що зараз таке роблять. От. Підозрюю, що для зйомок з камери. Польотні характеристики. Дуже і дуже стабільна квадра, направду. Дуже чудово літає, дуже нею задоволені, як і в високих оборотах, тобто при великих розходах е, батареї, так і при низьких. При низьких він просто от, висить на місці дуже класно, дуже гарно, дуже рівно. При високих він перетворюється в якусь таку чудову емоційну забавку, де від польоту дістаєш одне задоволення. Е, Камера. Камера трохи краща, ніж в JJRC H98. В нас на каналі є огляд е, на неї. От. Е, в принципі, стабілізація камери таке собі. Ну, звичайно, забавка, але, скажімо так, щоб порадуватися, потішитися, абсолютно абсолютно піде, абсолютно адекватно. Е, коротко про батарею. Зараз я її дістану, вона в мене заряджається. Так, ось наша батарея. Ось наш зарядний пристрій. Роз'єм зроблений е, як для двохбанкових акумуляторів. Бачимо, насправді вона є однобанкова, 3,7 вольта, 750 мА. Е, при температурі плюс 1 градус я літав близько 8 хвилин. Ну, Це, в принципі, дуже хороший показник. Підозрюю, що при плюс 20 буде літати набагато довше. Тому я кажу, що орієнтовно до 12 хвилин польоту. От. Підсвітка. Е, підсвітка, звичайно, ні про що, хоча тут стоїть по два світлодіоди на променях. Е, але, в принципі, згодиться. Камера. Е, постачається квадрик з камерою, без камери і FPV Wi-Fi. Це вже на ваш, на ваш смак, на ваш вибір. Сама конструкція квадрокоптера є доволі міцною, оскільки квадрик попадав в кращі, причому в такі непогані кращі, Я думав, що при польоті йому вже буде все, капець, але ні, от як бачите, квадра зараз перед вами жива ціла ні одної трішники, ні одної подряпинки. Тобто, друзі китайці навчилися нарешті робити щось більш-менш якісне і міцне. Так, давайте тепер спробуємо його запустити. Е, скажу зразу, е, скажу зразу, перепрошую, що відсік акумулятора виконаний в доволі незручному форм-факторі. Ось так от підключається, і акумулятор потім проблематично е, кабеля вложується всередину, і його проблематично потім звідти дістати. Е, ось бачите, кабеля треба до кінця допихати. От. По конструкції ще е, гвинти, е, кажу гвинти, шестернів шестерні, через який йде механізм на мотори. Є захищені, це є однозначно плюс. Маємо кнопочку вімкнути-вимкнути, два порти. Порт для Wi-Fi камери і порт для звичайної камери. Це комплектація зі звичайною камерою, Побралися типу, на тест. От. Ну, ось такий от. По апаратурі керування. Е, Вона Ну, Стандартна бюджетна апаратура. От. Зараз я в неї вставляю батарейки. Бінд. Біндити треба стіком. Нема новомодної штучки, які полюбляють виробники, що біндиться квадра сама. А, е, квадра в перевернутому режимі просто просто не не, не покрутить вам мотори. От. І все був краш. Е, був краш, не знаю, відео будете бачити чи ні, але був краш, квадра перевернулася, заводити не заводиться. Поставили на місце, завелося все гаразд. Тобто ще раз врахуємо це до плюсів. Футуристичний дизайн, три ноги, ось такий от. Включається ось тут кнопочка. Кнопочку, правда, розташували не дуже зручно. Е, окей. Ось так от вона шумить. Ось так от вона шумить, ось так от вона тільки що проїхалася по апаратурі керування, не робіть так ніколи. Бачимо червона та зелена підсвітки, камера мигає. От, е, На рахунок функціоналу розходи, фото, відео. Е, вимкнути, увімкнути підсвітку. Ні, перепрошую. Вимкнути, увімкнути підсвітку. Одна з функціональних клавіш, вже точно не пам'ятаю, е, про що, за що вона відповідає. Розходи, фліпи і і, і фото-відео, так як я казав. Тут тримери. Все, більше нічого. Дивимося, як вона літає. Оцінюємо, підписуємося на наш канал. Дякуємо за увагу. До зустрічі!